Hola, soy Sócrates, el guitarrista. Hoy día voy a hacer la revisión de un pedal overdrive. Es el TS808. Lo voy a combinar con una distorsión y les voy a mostrar más o menos cómo sacarle provecho a este pedal. Ok, este es el pedal TS808, el Tube Screamer, súper conocido, súper usado por varios guitarristas. Em, trae un adaptador distinto a todos los a todo el resto de pedales trae este tipo de adaptador si pueden verlo em, este lo trae el, mismo pedal así que es fácil adaptarlo al digamos al estándar que usan todos los todos los pedales de, efecto tiene básicamente tres controles que son overdrive o cantidad de distorsión que le vamos a poner es una distorsión suave eh, lo verdad en realidad tono en qué tono más eh, grave o más agudo y el nivel que un volumen es súper simple y el switch encendido apagado entrada por acá tú salida por acá ok vamos a ver la guitarra primero sin distorsión sin nada Esta es la configuración que uso yo más o menos. Primero uso el Tube Screamer, conecto la guitarra directo al Tube Screamer, después paso por el por la distorsión y después voy al amplificador con la cápsula del cuello. Ahora con el overdrive. un poco, hacerlo sonar un poco más limpio. con pura distorsión. Esa es la cápsula del puente. con el TS808. Le vamos a subir un poco al, tono. ¿eh? para que no suene tan ronco. más al